Hello. Uh, Hello. Many people think that sports and studies are completely different things, and you have been a brilliant student and successful athlete. So, first of all, please tell us your name and age. Adım Cüneyt, 14 yaşındayım. Okay, um, and what was your experience in combining sports practice and your studies? Did you find it difficult? 5 yıldır bu spor yapıyorum. O o yüzden 5 yıldır bu yaptığım için alıştım. Yani artık çok zor gelmiyor. Yani başlayanlar da e, çok zor geleceğinden korkup korkmasınlar yani başlasınlar çünkü bir süre sonra alışıyorlar bu tempoya. Do you think sport even helps you in your studying? If yes, why? E, evet çünkü e, her gün belli bir saatte antrenmana geliyorsun ve belli bir saatte antrenmana geldiğin için sana sorumluluk duygusu katıyor ve e, sorumluluk sahibi oluyorsun. O yüzden Ödevlerini de daha rahat yapmaya başlıyorsun. According to your experience, can sports practice promote learning? If yes, in which way? E, evet, teşvik eder. Çünkü e, spor yaptığımız zaman sporla ilgili terimleri öğreniyoruz. E, ondan sonra daha sorumluluk sahibi yapmayı öğretiyor bize. Zaman daha iyi kullanmamızı sağlıyor. Ve bunun gibi bir, e, bir sürü şey katıyor bize. And what do you suggest to young people who are afraid of taking time away from studying if they dedicate themselves to a sport? Ee, bence bundan korkup spor yapmaktan vazgeçmesinler çünkü e, bir, bir birkaç yıl geçtikten sonra alışıyorlar zaten bu tempoya. E, onun için bence başlasınlar, korkmasınlar, zaten alışacaklar. thank you so much.